es un accidente de tráfico. ¿Lo coges aquí? Te dejo que el trabajo. Hasta luego. Un momento, por favor. Hola, soy la doctora. Dime lo que ha pasado. Me he chocado. Se ha cruzado. ¿Dónde te duele? El pecho. No puedo <coughs> respirar. Vea, ¿hay alguien más herido? <coughs> Está sangrando. Me he discutido con él. Vea, ¿por dónde ibas cuando has chocado? He ido... <laughs> He dejado. Con el número oculto no puedo hacer nada. Me pongo con los de tráfico. Vea, es importante que me digas dónde ha ocurrido el accidente. Nunca le dije que le quería. Está bien. Necesito que me atienda. cuesta respirar. ¿Dónde te duele? Puedo decírselo. Solo eso. Dígale que le, que le quería. Se llama Marcos. Su número. Su número apunta su número. Oye, coge, cógele el número, si localizamos a ella, igual la localizamos a ella también. Ahora ponte el teléfono. Está bien, dime. Uno. Dos. Vea, ahora escúchame. Intenta decirme tu nombre completo, por favor. Vea. ¿Puedes decirme en qué año estamos? Vea, mantente despierta, por favor. Siempre le quiso, pero cada momento, cada uno aprecia su esfuerzo. El real problema. Siempre le he querido. ¿Por qué no lo dejas? Hace mucho que no contesta, son las cinco y media ya. ¿Y los de tráfico no han dicho nada? Nada, no tiene ningún accidente en la zona. No coge el móvil. O no lo oye o lo tiene en silencio. No te agobies, lo intento de nuevo. Vale. ¿Marcos? ¿Marcos? Yo mismo. Hola, soy la coordinadora del Centro de Atención de Emergencia. Le llamo porque hemos recibido una llamada de su mujer. ¿Cómo? Y siento comunicarle que ha tenido un accidente de tráfico. Oye, ¿quién es? ¿Se trata de una broma o qué? Me dijo que le dijera que le quería. ¡Ya basta! Mi mujer murió hace un mes. ¿Cómo? Nunca, nunca me dijo que me quería. Dijo, dijo que no sabía cómo decirle este, porque tenía miedo. Y que no era culpa suya, sino de ella, que no sabía cómo comunicarse.